Labas vakaras visiems. Užbaigiu, užbaigiu savo 93 dieną. Jis mane dabar kiek 22.47, taip pas jūs 5 ryto 47. Jo, beveik 6 ryto pas jūs. Nes dabar skirtumas tarp manęs ir jūsų 7 valandos, tai visai nemažai. Tai dabar tai pasižiūrėjau, kad gaunasi, kad aš kaip ir pradėjau, ne tai kad pradėjau, jau pasiekiau Karibus. Uhu! Karibų vandenis, e, Karibų salos. Tik tais, kad, nu, gal čia labiau reikėtų vardinti jų regioną. matosi va kur aš esu. Ir žemiau manęs, piečiau jau yra Karibų salos. Tai jeigu tiesiog pažiūrėčiau savo į dešinę, tai e, turėčiau kaip ir matyti salas, bet aišku dar nematau. Nei dešinę. A, jo, į dešinę. Aš kadangi taip ir ploju, tai man po dešinę teoriškai turėtų būti. Va tenais turėtų būti salos, bet uh, dar čia toli yra to lyro, tai kas čia gaunasi iki artimiausios salos apie e, 115 jūrmilių, tai tas pats kas, nežinau, iš Kauno pamatyti Klaipėdą. Kažkas tai tokio. <laughs> tai biški tolokai. Bet e, tuo dar gera savaitėlė, nepilnai 300 jūrmilių ir būsiu virš Puerto Riko. Jo, iš Portoriko, kur prasidės kur prasidės Bermudai jo nelabai sfoksavo, bet nesvarbu e, žodžiu jo, Bermudų trikampis tuoj prasidės ir iš tiesų likęs kelias visas eis per Bermudų trikampį tai įdomu visai <laughs> jo ir jo, tokios nuotaikos, viskas gerai Rytoj 94 kelionės diena. Artėjom viską, viskas artėja į finišą. Jo, ir tikėtina, kad e, e Miami hitinsiu maždaug tarp balandžio 17 ir 27, tame 10 dienų lange. Kažkas tokio. Čia visai realu. Tai kaip ir tiek. Tokios žinios. Visas gut. Būkiu valgyt. Ir numiegot. Čia bambino.